Pada video yang lalu, kita telah pun melihat uh, tiga bahagian di dalam uh, bahagian lidah kita atau anggota lidah kita iaitu pembahagian pada bahagian aqsal lisan iaitu huruf qaf dan huruf kaf kemudian kita ada wastul lisan iaitu huruf jim, huruf shin dan juga huruf ya dan juga hafatul lisan iaitu di bahagian tepi lidah kita uh, di situ kita akan keluarkan huruf dad Okey, baik kali ini kita akan melihat satu lagi bahagian iaitu adnal lisan Okey, apa yang kita maksudkan dengan adenal lisan? Ini adalah bahagian sebelum terakhir lidah kita. Mungkin kalau kita boleh sebutkan ada lagi 20% sebelum akhir lidah kita. Ha, di situ kita gunakan bahagian itu, kita naikkan ke atas bahagian hampir-hampir pada langit-langit kita dekat kat kawasan gigi kita di atas tu. Okey, daripada itu kita akan keluarkan tiga huruf. Huruf lam, huruf nun dan juga huruf ra. Pertama kita lihat huruf lam. Okey, apa yang kita lakukan? Adenan lisan ini kita naikkan ke arah gigi kita. Kita gunakan tepi sedikit, side tepi sikit. Kalau saya di sebelah kiri, atas tapi sebelah kiri sikit lidah. Naikkan, kenakan pada langit-langit kita ataupun di belakang gigi kita. Maka akan keluar huruf lam sebagai contoh ayat. La uqsimu bihadhal balad. Lad. Balad. La balad. Ha, okey, La uqsimu bihadhal balad. Okay, itu pertama huruf lam. Kedua, kita ada huruf nun. Konsep yang sama juga kita gunakan. Cuma tadi tepi, kita ambil tepi lidah kita naik ke atas. Ke arah kiri sedikit. Ini ke tengah sedikit. Kita akan datangkan, keluarkan huruf nun. Contohnya huruf nun bila kita bacakan ayat. Tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal an anhar. Baik, yang ketiga sama seperti huruf nun, bayangkan sama tempat seperti huruf nun, lidah itu dilengkung, tarik ke belakang sedikit. Maka akan keluar huruf ra. Contohnya ayyadnahu bi ruhil kudus. Bi ruhil kudus. Ah, ru, ri, uh, huruf ra. Ah, macam kita sebut bunyi naik motor. Vrrr vibrate huruf ra. Bagaimana datangkan vibrato tadi, vibrate vibration itu, naikkan ra tadi, kenakan pada langit-langit, maka akan timbul huruf rrr. Kalau tak kena sebab itu kita akan dengar ada orang baca rrr, sebab lidahnya tak kena langit-langit, sebab itu tidak boleh vibrate. Ini kita vibrate kan. Kalau kita ke belakang tak kena langit-langit, tak boleh bunyi. Okey, jadi ada tiga huruf, lam, nun dan juga huruf ra.